التليفون ولا ابغاك انك آه، يعني تقطع علي مكالمة لاني انا ابغى اشارك معك الصراحة وعندي كلام كثير بوجه لك طيب ابغى آه، آه، اسألك سؤال لو تكرمت بالنسبة من حرر المملكة العربية السعودية من اللي حرر هي كانت محتلة هي اللي أسس المملكة العربية السعودية مين إيه وش قصدك أسس يعني؟ يعني المملكة العربية السعودية من اللي أخذها بالسيف؟ قصدك يعني يعني جيب الكلام من قاصره ما يحتاج تسالي ناس ولا حتى الملك عبد العزيز حرر الملك عبد العزيز الملك عبد العزيز الملك عبد العزيز انت تريدين ان تقولين لا تاكلني بلسانك اسمع وبالنسبه تحكي على المساجد انت حاولت لا لا ليش قفزت المساجد وش حرر طيب قولي وبعدين ثم ماذا بعد حرر حرر او وحد او جمع او اسس ثم ماذا ماذا تريدين ان تقولين؟ انت غير كلامي تغير على كيفك على مزاجك مش تختار اللي تبين وحد وحد اسس اللي تبين اللي تبين المهم من اخذها بالسيف طيب اخذها اخذها اخذها آه، على اللي تبين اللي تبين وش هو اخذها بالسيف عبد العزيز ما هي مشكله ثم ماذا؟ حط صوتك لا تقطع الخط زي اللي قطعته على غيري خليك شجاع خليك شجاع معليش معليش انت اللي توطي صوتك مو انا اوطي صوتي انت اللي توطي صوتك والمرأة اللي تزاعق ما تحترم عند الناس معليش تسمعيني؟ أقول لك خليك اسمع أنا أعطيتك الحق العيال الباب الدار أنت تقولين عبد العزيز أنا أقول لك عبد العزيز قول اللي تبين عبد العزيز وحد البلد أسس البلد بسيفه بإرادته بقوته طيب طيب أنت ليش لا أنت ناقل أنت ليش ناقل على على عيال عبد العزيز ليش ثم ثم ماذا طيب؟ وإذا أسس البلد ثم ماذا؟ ما انت انت الملك عبد العزيز يوم الله اعطاه وفتح لك بالارض والبترول اعطاها لك ولا اعطاها لعياله؟ خليهم ياخذون ويوسعون صدورهم ويجعل عمرهم طويل واحنا عايشين بامان وبشر مثال خلينا بريطانيا عشان تحمي خلينا خلينا ولا ترى اليماني نعطينا خلينا خلينا بالنقطة هذه خلينا بالنقطة هذه يا أفضل يا أعظم عبد العزيز ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ تجمع ناس يا عبر استجابني جاوبيني يا نورة يا نورة آل سعود يا نورة آل سعود علميني من هو أعظم محمد صلى الله عليه وسلم ولا عبد العزيز؟ عزوز كل ما شفت لك قصه دخلت في الدين والله انك ما تعرف الدين ما شو لا لا ما احنا ما علاقه بالدين ما هي حكايه النيانه في المناهي استغفر الله أه، يعني انت الحين تقولين قاعد تتكلمي بالمنطق والحوار تتهمني باسكر بالمناهي؟ ترى راح مكتوبه لحظه تسمحين لي عبد العزيز ممكن ممكن تعطينا اسمك منين انت منال سعود؟ شنو اسمك الثاني؟ منال سعود عمتك وجزمتك ما هي مشكله ما هي مشكله ما هي مشكله عمتي بس من هي طيب؟ جزمتك السواق وتسوى اعطيني اسمك طيب اعطيني اسمك كيف زين؟ انا ود شكرا شكرا جزيلا